spacer do dziś jeszcze Gdy pierwsze kwiaty wiosny kwitły w krąg Mówiłaś miłe słowa drżącym szeptem Gdy brałem kwiaty z twoich drobnych rąk Błękitny mały kwiat o dziwnej mocy Błękitny mały kwiat jak Twoje oczy Pod niebem srebrnym od gwiazd Przyrzekłaś miła Że żadna siła Już nie rozdzieli nas poniósł winny świat z wiosenną drzew melodią. Już dzisiaj rok bez ciebie minął trzeci, bo w różne strony rzucił na zły los. Stęskniony chciałbym wybiec ci naprzeciw, Twe oczy spojrzeć, twój usłyszeć głos. spotkań Choć smutne skryły cię dni Choć przyszła jesień dziewczęcych dłoni. format naszych spotkań Choć smutne skryły cię dni Choć przyszła jesień Wspomnienie niesie Kwiat, który dałaś mi dziewczęcej dłoni